Сигнальный сервис от Сергея Инкоста представляет следующую информацию. Всем привет! И с вами, друзья, Сергей Инкоста. А, я заранее извиняюсь, что давно не было всяких видео, а, просто потому что у нас перегружена работа с VIP-группой и сигнальный чарт. А, для всех, э, кто состоит уже в группах и видит это видео, э, вам уже известно, что мы по ней торгуем. Но это видео для тех, кто этого не знает и не видел. А, система изначально э, уникальна и применяется только в нашей VIP-группе, в том числе и в сигнальном чарте. А, к сожалению, так как группы полные, под завязку, э, да, и VIP, и сигнальный чарт, э, к сожалению, новых мы добавить туда не можем, поэтому пытаемся создать новые группы. Э, ссылка на эту группу у нас будет под этим видео внизу. Раскройте там список еще и будет все написано. Это для тех, кто впервые смотрит. Мы пытаемся, конечно, набрать группу, но пока это не очень идет. То ли у людей, людей много работы сейчас обычной, да, либо мало тех, кто хочет зарабатывать реальные деньги и хорошие деньги. Вот. А, платя совсем, кстати, не сильно большие суммы при этом э, за это, да. Но давайте начнем. А, система основана на трехминутных Одна из систем, которой мы торгуем, она основана на трехминутных интервалах. А брокеры, которые позволяют работать на таких интервалах бинарных опционов, а, список я укажу внизу. Этим брокерам я не просто доверяю, у меня там находятся свои счета, счета моего брата в том числе. А, и выбраны они были не случайно. А, например, <clears throat> трехминутная экспирация на брокере Olymp Trade. Под видео есть ссылка на него. А, наиболее хорошо работает а, по сравнению с одноминутной и двухминутной экспирацией на этом же брокере. А, почему? Потому что ну, сейчас не будем затрагивать эту тему. Поехали. Как работает система? Она работает на пересечении на, на шаг раз, два, 3, а ключевая цифра 2 и а, примен... с применением мартингейла. А, коленов мартингейла здесь очень мало, а, поэтому, например, я сам лично увеличиваюсь э, на каждом колене в 3 раза от предыдущей ставки. Вы можете увеличиваться там по любой другой системе либо один к одному, либо один к двум, либо один к пяти. Это у всех по-разному. А, результативность. Ну, покажу вам сейчас результативность. А, платформа не выключалась. У нас сейчас а, дата записи этого видео, а, скажем так, глубокая ночь а, пятницы. То есть я не закрывал платформу, в которой у нас идет вот этот трехминутный анализ по сделкам. А, но тем не менее, смотрите. В 8 утра мы начинаем работу. По этой системе мы будем входить а, только тогда, когда у нас две линии разойдутся. То есть а, сиреневая линия и желтая линия должны разойтись, и свечка должна закрыться. Например, вот смотрите. Вот на этой свечке у нас линии разошлись и зафиксировались. А наша ставка сразу идет вверх. Когда у нас желтая линия снизу, а, причем ниже середины, да, мы открываемся вверх, когда у нас сверху она пересекает, неважно, вверх пересекает или вниз пересекает сиреневую линию, мы открываемся вниз. Считаем сделки. Первая сделка. Плюс а, здесь мы ждем фикса, фиксовую э, свечку, которая раздвигает наши линии. А, после нее мы входим раз, убыток 2, убыток 3, прибыльно. Да? Первая у нас ставка обычная, потом мы удваиваем, допустим, да, и потом вот на втором колене э, сработало. То есть две, две ставки сработали. А, тут же так как у нас э, сиреневая линия коснулась сверха 100 и желтый у нас пересекает э, с, линию выше чем середина а, да, то мы тоже продаем Это у нас <clears throat> э, свечка э, которая принесла нам прибыль вот по этому этапу она же является отправной свечкой мы тут же продаем минимальную ставку а, убыток мы удваиваем, вот у нас прибыль. Третья сыграла. А, тут у нас а, интересный момент, когда у нас сиреневая линия доходит до 88, ой, все, все сказал, до 8, вот, 8. и желтая перес, начин, пересекает и раздваивается, раздваиваются линии, мы открываем позицию вверх. Вот у нас на этой свечки открылось а, раздвоили деление, мы открываемся вверх минус, удваиваем ставку плюс, 4 сделки в плюсе. И это только за первый час. Считаем дальше. Здесь мы не открываем сделку, хотя а, можно было, потому что желтая выше а, середины и мы, мы имеем полное право открывать сделку, но я вам не рекомендую этого делать. А, вот у нас раздвоение произошло на этом баре. А, мы сразу открываем сделку, пятая у нас сделка закрывается в плюсе. А, вот на этом баре у нас раздвоение произошло этих линий. А, мы открываем, у нас шестая сделка в плюсе. А, вот у нас Э, линия как пересекает. Видите, дошло, э, розовая дошла до низа, э, желтая у нас пересекает ниже уровня середины, мы имеем полное право покупать. Вот, например, здесь у нас убыточная сделка, здесь у нас сделка прибыльная. Но один такой важный нюанс. Когда вот происходит вот такая вот ситуация, что желтая линия не опустилась еще ниже и в более низкой точке, где-то на уровне 24, не стала пересекать, а, да, то есть она должна ниже находиться для уверенного такого рывковобра, рывкообразного входа. А, мы лучше, лучше не входить, если у вас баланс не позволяет этого делать. Я об этом сразу предупреждаю в сигнальной группе, когда предполагается несколько больше э, Коляна Тингейла, чем предусмотрено по этой трехминутной системе. Далее у нас а, возникает вот этот вот хороший выход вверх, а, но а, желтая линия находится в крайней близости к уровню середины, да, и в крайней близости, в которой мы как бы стандартной ситуации сделки не открываем. Но, ну, как вы видите, у нас э, э, первая же ставка сразу же срабатывает. Ну, вторая, там, например, если это не сработало, то вторая точно срабатывает. А, вот у нас э, коснулась розовая линия пола, плинтуса, я так называю, да. А у нас на этой свечке, вот на этой свечке происходит раздвоение линий, мы покупаем. Вот у нас уже седьмая сделка в плюсе. А тут у нас а, вот происходит раздвоение, вот на этом доджике у нас происходит раздвоение а, наших линий замечательных. А, то есть она зафиксировалась, когда зак э, закрылась свеча, все зафиксировалось раздвоение. Мы продаем на 3 минуты. Вот у нас сделка в плюсе, восьмая в плюсе. Вот, хороший момент, четкий, красивый, гладкий и довольно часто, таких моментов много. А, вот у нас на этой свечке происходит раздвоение, фиксируется, мы на этой свечке входим, а, получаем прибыль. Вот у нас на этой свечке происходит раздвоение, а, мы на этой свечке входим минус, вниз, на этой свечке мы входим в минус, уже с, двой... с удвоением. И вот только второе колено Мартингела нам дает прибыль. Тут у нас мы видим, что коснулась верха то есть если здесь коснулась низа, мы по идее можем вот на этой точке, и желтый находится ниже, мы по идее можем покупать, а, вот, но при этом, вот она здесь, но при этом мы пока не можем а, открывать сделку, пока не закрыли верхнюю позицию. Как только мы ее закрыли на этой свечке, а, мы можем, и она по логике а, ровная, как вот эта ситуация, мы можем открывать сделку на повышение. Замечательный пример вот таких вот вещей, на которых э, люди теряют, как правило, деньги. На количество, тут, тут обычно красные тоже свечки, да, то есть так называемые движения. А, а вот смотрите, как изумительно работает система. Вот здесь у нас находится а, на уровне 50 выше, чем середина, точная середина а, канала, вот этого определенного, да, причем ближе к 56, 55, а, коснулась розового верха, у нас есть все шансы на продажу. Вот здесь у нас только покупка, потому что ниже находится желтый, идет снизу вверх пересекать. А, здесь у нас только, а, здесь у нас только продажи, когда выше находится. А, цена уходит, идет ниже. И у нас здесь возникает переломный момент. Здесь вот видите, да? Вот на этой свечке у нас происходит переломный момент. А, здесь мы покупаем убыток, здесь мы получаем прибыль. Важно. А, если бы линия не касались низа, а сделали бы некий такой прыжочек, не коснулись и пошли бы дальше вверх, а мы бы здесь ничего не предпринимали. Здесь же у нас линии уперлись вниз, и мы ждем развития событий. Вот у нас раздвоение произошло, мы тут же покупаем, получаем прибыль. Уже 10 сделок, по-моему. 10 или 11, что-то я сбился. Ну, возьмем за счет 10. Вот на этой свечке у нас происходит раздвоение нижних линий, мы открываем сделку, получаем прибыль. Вот на этой точке у нас происходит а, раздвоение линий, но, а, как и в этом случае, у нас а, желтая линия смотрит вниз. Не совсем хороший элемент а, по практике. Как правило, он дает чуть большее количество колен Мартингейла. Вот мы это видим а, убыток, удваиваем убыток, удваиваем вот эти вот убытки, э, убыток, э, а мы должны покупать сейчас, да, и мы однозначно входим здесь, э, то есть это уже четвертое, раз, два, три, третье колено Мартингела у нас отрабатывает на ура. Это пара евро-доллар, кстати. Так, видео длинное получается. Я извиняюсь за количество времени. Но кому интересно, можете досмотреть. А, здесь дальше у нас идет, видите, у нас перейдет пересечение. Вот здесь у нас идет раздвоение. Мы ждем, когда она закроется, и открываемся вверх. Ой, фу, все сказал, вниз. А, у нас убыточная сделка. А, следом у нас идет, то есть мы удваиваем и получаем прибыль. Это уже 12 сделка плюсовая. Здесь у нас э, розовая линия не коснулась верха, э, при этом пробивает ниже. Можно, в принципе, пробовать входить, и видеть, что оно работает сюда, но я не рекомендую, если у вас небольшой депозит. А, вот у нас четкая система. Вот здесь вот не дошла розовая до уровня 88, поэтому мы никаких действий здесь не предпринимаем, хотя торговать можно. Такие вещи. Я об этом предупреждаю при, как при сигналах, при выдаче сигналов, так и в живой торговле. А, здесь у нас происходит раздвоение. Вот на этой свечке мы открываемся на следующий. 13 сделка в плюсе. А, коснулась верха, находится выше, чем а, середина. Вот на этой свечке у нас произошло раздвоение мы открываемся вниз убыток, открываемся вниз прибыль, 13 сделка. А, никакой формации нету, вот у нас здесь ждем вот эту вот свечку, когда она закроется, входим, как вы видите, она зеленая. А, вот у нас а, розовая выше положенных значений, э, выходит у нас раздвоение линий, вот она, да, желтого у нас вышла, и она находится выше уровня 50. Следовательно, мы продаем и сразу в плюсе. 14 сделка. Теперь давайте я просто посчитаю количество сделок <coughs> а более, в более быстром режиме, потому что это слишком долго. 14, 15 сразу. Второе колено. 16. Тут же 17 минимальная ставка. Нежелательно здесь входить, но если входили, то на втором колене прибыль. Но эту сделку мы не считаем. Вот здесь более правильный вариант входа. 16 э, э, сделка в плюсе. 17 в плюсе сразу. Так, далеко. Ну, входить можно, не будем считать вот такие. Вот здесь у нас более правильная, да, и она входит на втором, на второй ставке мы забираем. 17 а, сделка. Вот 18 сделка. Далеко. 19 сделка. Ну, грубо, а, грубо 20 сделок, 19-20 сделка, да, там грубо 20 сделок а за день по этой системе по одной валютной паре. Работает на абсолютно любых валютных парах. Э, стабильно, можно настроить э, себе Э, ее таким образом, чтобы просматривать разные валютные пары и не быть привязанным только к одной. Но для тех, у кого маленький очень депозит, я не советую этого делать. И если вы состоите в наших группах, то вы прекрасно знаете, как работать с вашим депозитом. Мы специально под вас рассчитаны э, в том числе и Карена Мартингейла и рекомендована конкретная валютная пара, э, по которой вам нужно отслеживать либо сигнал, либо в живом чате торговать именно строго по э, сделкам на этой паре, вот, который рекомендовала специально для вашего счета. В том числе и на определенных промежутках, да, временных. Либо это у вас минутная система, либо это у вас 15-минутная система, либо 30, либо часовая, либо там 3-минутная, либо 5-минутная система. Либо вы торгуете свинги, то есть длинные а, экспирации такие а, через биржу IG, а, которая позволяет это делать. Но, ну, в общем, так, ребята, другие пары я показывать не буду за, с целью экономить время, все-таки аж 18 минут, мне жалко ваше время в том числе. Кто хочет, подписывайтесь, я буду рад новым подписчикам. Кто хочет, делитесь этой информацией с любыми другими своими друзьями. Э, в страницах там Facebook, ВКонтакте, в Одноклассниках. Э, видео позволяет это сделать. <clears throat> А, я буду рад вас видеть в новой создаваемой группе, которая создается. Ссылка на нее есть под этим видео. Э, добавляйтесь в группу, задавайте какие-либо проясняющие вопросы. Там, кстати, есть уже кое-какая информация. В этой группе можете почитать, посмотреть, посмотреть видео. А, я буду рад всех видеть у себя на своем канале. Вот, в том числе и в качестве участников а, живой торговли. Хотите зарабатывать деньги? Приходите к нам, а, собирайте своих друзей, знакомых, становиться вас будет больше, соответственно, и больше шансов, что мы запустим новую группу в самое ближайшее время. То есть там, может быть, месяц, может быть, два, пока как соберется там а, допустим, хотя бы 30 человек желающих. То есть при 30 желающих мы можем уже а, запустить сигнальный чат или дополнительную а, VIP-группу а, онлайн-торговли. Всем спасибо за внимание. С вами был Сергей Инкоста. Всем пока.